Saya suster Vera. Saya tidak makan linggis saya. Kita pakai bahasa dusun bapak saya, guys. Halo. Halo. I don't know language. Halo, halo, apa halo? Dah kata halo ikat ni. Bodoh kadek itu. Nggak tahu udah bahasa getan lagi murah di dusun kita ni. Hmm. How how how are you? How are you? How are you? Likey likey likey. Apa ya? Halo guys, saat ini Suster Pera akan mengeprank orang-orang bule ya. Kita lihat apakah orang bule itu lebih pintar dari Suster Pera ya ini Suster Pega lagi memakai baju dinas Suster Pega jadi guys kita akan mulai mengeprank halo can you hear me saya Suster Pega ya senang bicara dengan anda do you speak English saya Suster Pega saya tidak makan linggis saya saya tidak suka linggis sorry sorry Jack ya dia kesal ya guys tidak tahu juga ya mengapa ya seperti itu ya call ended kira-kira siapa ya yang akan suster kepala kolakan ya namanya Mikhail guys halo guys am I audible halo hello saya suster Pera saya what saya suster Pera kenapa kamu seperti itu ya Saya doktor cantik saya. Saya doktor. Eh salah, saya saya suster. Saya tidak bisa pakai bahasa Palembang ya. Hello ya. Like like like. Apa ya? Kamu makan apa kamu? Dia tidak tahu kan? guys. Apa ya? Can you speak in English? Saya tidak makan linggis. Linggis tu keras ya. Tidak bisa kita makan linggis di hidup kita ya. Tidak boleh itu kita memakan Inggris. Jadi kita hanya memakan nasi ya. Then which language? I have heard that you are talking Malayalam. Malangnya nasib saya ya. Saya adalah suster yang malang sekali ya. Tidak ada pasien malam-malam. Saya lagi praktek. So confusing. Saya tidak pusing saya. Saya tidak pusing. Saya sehat banget saya. Tadi saya habis minum day test kita lagi ya kita cari lagi ya mangsa-mangsa ya Sustepera ini adalah wasteran antara dusun kasa dan dusun gunung menang guys jadi saya tuh sangat pacak banget ya memakai bahasa Inggris kita pakai bahasa dusun bapak saya guys ya kita dapat dapat logo ya halo halo I don't know language halo halo apa halo deketing halo ikan nih <laughs> Hello, hello. Nak baca, baca. Nak baca bahasa Inggeris. Berdia pula bahasa Inggeris. I don't know your language. Can you speak English? Topek bahasa Inggeris. Bahasa aku baca bahasa Inggeris. Bahasa Gunung Menang. Aku ni baca eh. Bahasa Gunung Menang. Gunung Menang. Nggak tahu tak Gunung Menang. Excuse me, hello. Aku kat Wang Pali, Wang Pali. Nggak tahu tak di Pali. Pali, penunggal laba lematang matang hilir. Yang ada sungai lematang. mengeditkan guys tidak mau lagi berbicara dengan suster Pera ya guys kita menggunakan bahasa Inggris dan kecil kena ya sebetulnya ini orang Indonesia guys sebetulnya ini orang Indonesia guys no tidak ada bahasa bahasa India hello hello hello hello my name's my name's suster Pera my name's suster Pera you you names you names Your name? My name. My name's uh, How how how are you? How are you? How are you? I'm, I'm, I'm good, good, good, good, good. Boleh udah asih uang kak. Lagu gue, lagu kepakaman gue nggak nih. Bodoh kadem itu. Nggak tahu udah bahasa getain lagi murah di dusun kita nih. Ah. Au. Ya guys, terima kasih ya guys sudah menyaksikan prank dari Suster Pega guys. Maklum ya guys, tadi Suster Pega agak-agak ngegas ya kalau misalnya Suster Pega menggunakan bahasa-bahasa dari dusun bapak saya guys bahasa dari Gunung Menang guys mungkin Suster Pera juga apa ya guys um, Suster Pera juga minta maaf ya dengan orang-orang yang dikena yang oleh Suster Pera ya sepertinya mereka apa ya tidak mengerti bahasa Suster Pera pengen banget Suster Pera menyentuhkan pala mereka di dinding ya maka mereka tuh bisa mengerti maksud Suster Pera ya jadi guys, terima kasih guys untuk kalian-kalian ya yang sudah menyaksikan video ini ya saya Suster Pega pamit undur diri guys. Misal kalian nyuruh Suster Pega untuk buat konten-konten ini guys, kalian bisa guys langsung aja komen di bawah guys. Komen terus lagi guys ya jangan lupa banget guys kamu nyub subscribe guys, subscribe. Diklik guys, diklik guys itu tidak mayar guys ya. Itu kalian gratis guys. Aman kalian memicit itu guys. Suster Pega sangat bahagia banget ya senang bangun hati suster Vera ya nggak lagi mentak kepala ya semoga video ini menghibur kalian guys dan lagi jangan lupa guys ya di subscribe guys subscribe subscribe subscribe jangan susah-susah guys ya kalian tuh subscribe bye guys salam manis dari suster Vera bye bye guys